Salut! <clears throat> Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a copilării. Uh, ehm, nu știu de ce n-am vorbit până acum. Eu lucrez cam cu 150 de copii pe săptămână, de la 3 la 13 ani, cam așa. Uh, lucrez și cu copiii mari, <laughs> de vârsta mea. Dar uh, pentru mine a copilării este a am jucat actorie cu acești copii, am jucat jocuri. Nu ai face să intre în pielea vreunui personaj, în niciun caz. Am întoarce la problemele lor și am înțelege mai bine propriile mele reacții de când eram copil și propriile mele probleme. Ă, practic îmi aduc aminte de mine copil și sunt alături de ei, au și ei singurătatea lor, au și ei uh, probleme de comunicare, au și ei nevoie să fie înțeleși și iubiți uh, și au și ei nevoie, copiii, să primească dragoste necondiționată. Și eu încerc cât pot să, să le ofer. Uh, să le ofer un dram de dragoste necondiționată. Nu știu dacă reușesc mereu, dar a copilării cred că trebuie să fie pentru fiecare, nu știu, un, un mod de a trăi. Cred că și dacă ai 60 de ani, 80 de ani, e bine să nu-ți pierzi copilul din tine. Pentru tine ce înseamnă copilării? Ciao!